Assalamualaikum, aku Daniel And welcome to the escape So, setelah sekian lama aku tak buat, aku tak buat video, tak bikin video Jadi hari ni aku nak buat video Kena kereta aku Seperti yang kau nampak tu Kat sini pecah tau Ni semua pecah ni Sampai terputus daripada dia punya mounting asal ni Dan aku dah letakkan 3 second glue nak cari baru susah sekarang jadi aku decide tu, um, jadi dia punya ni pun dah buruk kan kalau kita nak gosok balik aku risau dia pecah jadi aku decide untuk uh, balut dengan stiker carbon aku tadi ada beli kat DIY uh, ah, ni hmm. harga dia murah bawah RM10 macam gitu tapi aku rasa ni ngam-ngam lah untuk kita punya mounting tu maybe lebih-lebih sikit aku akan tambah aku akan letak kat kereta ni jadi aku kena uh, macam panaskan sini tapi sebab tak elektrik sekarang jadi aku akan balik pakai lighter kot aku akan potong nanti hmm, aku akan pakai lighter dengan pisau nanti ok, kita jumpa lagi sekarang aku perlukan gunting tunjukkan sikit lah. ni masih nampak gedut-gedut sebab ada kesan gaman tak boleh nak expect cantik lah tapi okay lah dari mata kasar aku ini kalau dah lekat ni tak nampak sangat lah kereta kan besar kan jadi bagi aku siapkan semua ni nanti aku tunjukkan korang hasil dia so guys sekarang aku punya ni dah siap you can see banyak lah cacat-cacat kan tapi kalau rambang je mata kasar Tak nampak sangat lah Dan ni aku ada balut sekali tadi Ada lebihan ha. Baru nampak ha. <laughs> And aku ada sikit lagi ni Ha ni aku, kita, Jom kita usah mana yang ram Letak lah Kita balut Aku rasa Tak ada eh Aku nak taruh Hmm. Takkanlah steering kan Aku aku nak balut ke sini ah, Jom kita balut ni Jom Bikit ni Tapi untuk barang ni aku tak Tunjuk video lah. aku malah nak record sebenarnya Aku tunjuk ke orang bila dah siap je nanti Ciao So ni guys Lepas dibalut Okay. Aku nak tunjukkan tu ha, tu hasil dia Tak berapa kemas tanpa tampal Pasal potong-potong punya Tak banyak balance Jadi boleh lah Ni Okay So kita nak pergi tampal kat bonnet Kita nak pergi pasang ni Tu dia Dalam ni kita nak kena pasang clip Ada satu clip apa tau so, ah, jadi aku pasang ni ha, ni nanti aku tunjuk kat korang terus so ni hasilnya jap so aku rasa itu je video untuk kali ni insyaAllah aku akan update aku akan update lah kalau nak buat ah, custom-custom yang lain dekat kereta aku InsyaAllah Jumpa korang in the next video Ciao Assalamualaikum Oh Don't forget to subscribe Like, comment, share Aku Daniel And Escape in the House Peace Assalamualaikum